Jestem nad Bałtykiem, za mną fale uderzają o brzeg, a mnie to przypomniało inny akwen, Karaiby, Puerto Rico, gdy wybrałem się, żeby oglądać rafę koralową z rurką, z maską. Położyłem się na wodzie i w takiej beztrosce cieszyłem się chwilą, obserwując piękne ryby i roślinność, a nie wiedziałem, że prąd morski ściąga mnie daleko od brzegu. Kiedy się zorientowałem, byłem już dość daleko. Jakimś cudem dopłynąłem do brzegu, ale dostałem bardzo mocną lekcję życiową, że takie pozorne poczucie bezpieczeństwa, takie cieszenie się beztroskie chwilą jest podstępne. Prawda, w tym oceanie, w tym morzu naszego życia i biznesu cały czas są te prądy, które cię ściągają i potrzebujesz płynąć. Jeżeli wiosłuję, jeżeli płynę, to jestem na swoim torze, osiągam swoje cele. I muszę pamiętać o tym, że każdy dzień, każda chwila to jest ten czas, gdzie trzeba płynąć, gdzie trzeba podążać do swoich celów.